Was zaprosić do tego, abyście zostali naszymi ambasadorami i ambasador ambasadorkami. Jawności oczywiście. jak grasz uczciwie, to tak naprawdę nie masz niczego do ukrycia. Człowiek, który to obserwuje, Twoją działalność, wie, to jest uczciwe i chętniej ci pomaga. Jawność jest dla mnie ważna, ponieważ pozwala każdemu obywatelowi e, brać odpowiedzialność za to, co dzieje się w jego otoczeniu i mieć realny wpływ na zmiany, które dotyczą jego najbliższej miejscowości oraz całego kraju. Ale Jedna rzecz nie dawała mi spokoju. Oni oznaczali drzewa kropkami. Co będzie, jeśli wytną drzewa? Mówię, pójdę do spółdzielni i zapytam się. I poszedłem. Jawność jest e, dlatego ważna, że stanowi e, warunek podstawowy do tego, żeby e, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mogli sprawować władzę zwierzchnią.